Znam da ste uzbuđeni da pogledate kako je bilo u trećoj epizodi u serijalu Lova na srndaće u parenju, gde sam ostrelio u potencijalu možda i najjači trofej do sada. To je svakako za mene bio odličan lov, ali pre same emisije, kratak deo, to jest kratka prezentacija. Danas smo sa našim drugarima, kompanijom KS Shoes iz Novog Sada i došli smo da i posetimo i popričamo malo o samim cipelama. Dobro nam došli. Sagovornik Nemanja. Drago mi da se vidimo opet. Da, ukaz. Kao što znate, mi nosimo njihove cipele i mučimo ih cele <laughs> sezone. Tako da sada ćete malo čuti više o tome, a i o samim modelima koje rade. Za sam početak, Nemanja će da nam kaže malo više o njihove fabrici i proizvodnji. Da, KS e, Shoes postoji već nekih 30 godina. E, bavimo se proizvodnjom obuće za specijalnu namenu i eto našim e, širokim potrošačima smo se predstavili prethodne dve godine, gde smo se odlučili da izađemo sa modelima koji su za najteže uslove, za outdoor boravak u prirodi i tako dalje. E, pored ovog dela o čemu ćemo mi najviše pričati lovačkom programu, mi smo ponosni što smo napravili prvu srpsku planinarsku cipelu i što smo ponosni partner Planinarskog saveza Srbije. Isto tako, o, smo tu da, da i u buduće slušamo naše potrošače i sve što oni budu želeli da napravimo za njih. Evo da vidite kako izgledaju cipele. Ne, mene živo interes. <laughs> Pošto, ovaj, inače praksa je da mi ovo baš nismo puno pravi, ali sreća je bila... Što ne da- preporučujemo. Da, što ne preporučujemo, ali sreća je bila da, da je bilo suvo vreme na zadnjem lovu gde sam je koristio, a to je bio naš odlazak u Sloveniju gde smo lovili divokoze. Uh, lovili smo na visini od preko 2000 metara, imali smo uspona od preko 1700 metara. Krš? Kamen, kamen, kamen, to jest na početku je bila bukova šuma, ali posle kamen. Tako da, evo kako cipela izgleda, e, i dalje se sve jako dobro drži. A, nije propustila, to smo isto testirali. E, fizička oštećenja malo ima po koži, svakako preporučujemo da, da, da ne radite kao mi, a to je da kad su blatnjeve da ih ostavite da se osuše dobro, <laughs> pa ih onda otresete jednu u drugu i prva rosa skida svu prljaštinu, ali što kaže Nemanja, najbolje da se... Pa na, neke naše preporuke kao proizvođače da bi cipele recimo kao i automobil ako brinete i ono će što duže trajati i služiti. Um, trebalo bi cipelu posle lova oprati, pošto su naše cipele vodonepropusne i, i ovaj, možete ih oprati na šmrku, e, ostaviti prirodno da se osuše, ne pored izvora toplote, pošto su kožne, da ne bi došlo do, do, do dehidracije kože i pucanja i posle veče pred lov ih namažete. Da li to je malin, vazelin, bilo koja neka krema za kožu, e, brown ili bilo koje druge boje. I to bi nešto što mi kao proizvođači preporučamo za dugi vek trajanja obuće. Moram priznati da sam pre početka same saradnje bio dosta skeptičan. Pre ovoga, pre ovih cipela sam nosio cipele mnogo pozbiljnijih evropskih imena i suda sam imao sličan problem, a to je da posle nekog vremena cipela propusti. Ali želeo sam da dam šansu ovim cipelama, što se na kraju pokazalo kao i dosta kvalitetno, to jest kao dobra odluka. Ali opet, na samom startu nije baš bilo sve sjajno. U početku je cipela malo bila kruta, Tako je. E, to je nešto što je očekivano. Naravno, e, na feedbackovi koje dobijamo od naših potrošača, lovaca, su različiti. Ali nisi prvi koji nam je to rekao, ali to je neophodno kod ovakve cipele jednostavno ova cipela se pravi da može da izdrži naj, najgore terene, ja sam se rekao ste lovili po kršu, po stenama, divokoz i tako dalje i ona je izdržala sve to. I upravo da bi ona mogla da izdrži i takav teren i teren muranici ili bilo gde, ona mora s početka da bude kruta, dok se ne oblikuje prema tvojoj nozi, dok se, ajde tako neko kažemo, ne slomi, to jest ne napravi onako kako tebi odgovara i vremenom se to promenilo, tako? Da, baš ono što, što, što si mi rekao kada sam počeo da ih koristim, posle nekog vremena cipela se oblikovala prema nozi i sad kad noga uđe to je... Tako je. Ona se oblikovala prema, prema tvom stopalu i ona ga prati. I jednostavno to su neke stvari koje moraju da budu. Nešto što bi ja izdvojio što može da bude potencijalno kada ljudi nose naše cipele ili uopšte bilo koji dubok cipela je ova hakna je nešto što je najbitnije. Koja kada se stegne, ona fiksira petu u zadnjem delu i sprečava da peta prilikom hodanja curika napred i jednostavno kada je peta fiksirana sprečavamo sve to. E, Ono što je isto bitno kod ovog modela, kao i kod modela 121, njena voda nepropusnost je uh, smota, do ove ovde tačke. Svakako, mi smo cipelu nosili kroz rosu sa kamašnom, dokle god Tako je. imaš neki zaštitu, nepropusno je. Ovo je samo da se uđe u duboku vodu. Tako je, bukvalno dodaš, kako imate kamašno, ona je pogodna i za dubok sneg, zato što kamašna prekrije ovaj deo i sprečava da sneg upada od gore. Sneg ne može da upada sa, ni, sa strane, donje strane ne može da prodre nigde, zbog takozvane žaba jezika. Ukoliko želite da podržite dalji rad naše domaće kompanije, a kvalitet imaju, to možete raditi kupovinom njihovih proizvoda uz Balj Srbija Loyalty kartice ostvarujete 5% popusta na njihov celokupan asortiman, a ukoliko nemate karticu, uz kod Balj Srbija ostvarujete besplatnu dostavu. Tako, jednostavno pri kupovini se pozovete, e, kažete Valj Srbija, ostvarujete besplatnu dostavu, što u ovom momentu nije malo. U svakom slučaju, drago nam jeste da imali strpljenje i sačekali da vam prezentujemo ove sjajne proizvode, a sad vraćamo se lovu i uživajte dalje. Kupujmo domaće, obnovimo Srbije. Tako je. voća. da smo pogorili termin za parenje. Već, već danima pokušavamo, ali ne dešava se ono što hoćemo. Ali, Aj, imam neki osjećaj. zaštita sluha na prvom mestu su aktivni džempovi. S obzirom da je u pitanju sezona parenja, pokušat ćemo dodatno da se izazovemo. vida. Opa. Namještamo crvenu tačku. vezane za optiku. Soft point je za za ka prvoj poziciji vabljenja, pa nada às suas perguntas. nastupili na prvoj poziciji, ne bilo zanimljivo. Ljudi pomisli da je to lako. Proveli smo 6 minuta, ništa se nije pojavilo. Idemo na dalje. simpatičan sam, daći znači, moj. Da, to je dvogodišnja, koliko? Ja mislim druga. Pa dvije godine, da, da, da. Za dvogodišnjaka mislim da je dobar. Ovo je ono što smo želeli. Ozbiljan sam način. I zreo, dosta zreo. 56 metara. Ovo je sigurno sedma godina. Znači to. 56 metara. Velike ruže salivene dole, puštene. Ja sam to vidio još gore. To je nešto smo ga vidjeli tamo. On je bio dole debeo, a gore tanak. To je tačno način. A zadnji poružak nema, Nema. 20%. Brate moj, kakav trofej. Boga mi, dobro stane. Ne znam da sam ti ja dobro razumeo, a ti si rekao da oni na pištaljku dolaze kod mame. Ovo je došao su upadne. Čekaj, razumijem. Upravo ono što smo tražili, položen na dlaku. On je svoj odradio, salio lepo dole. Ja bih rekao da smo ga videli na početku sezone, ali sigurno pravi, pravi primjerak za ostranu. Nažalost, nemamo grančicu, pošto smo u ravnici. Ali, jedan uspešno završen lov, odličan posao i jedan novi izazov postavljen. Lov daće sa ovim pointom. Svakako pravo zadovoljstvo izvaditi ovakvog sendača. Došao je na vabelicu s nekih 250 metara Tako da ušli smo u njegovu teritoriju i sve je bilo knjiški. Baš onako kako smo planirali, čak i bolje. Sad slikanje, pa idemo dalje. Sklonio je... Uh, sklonio je